السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، اليوم حابب اقدم لكم فيديو جديد وان شاء الله قبل ما نبدا اي كلام بقى يا ريت نشترك في القناة ونعمل لايك للفيديو ويا ريت نفعل زر الجرس عشان توصلك كل آه، فيديوهاتنا الجديدة وعلى فكره انت ممكن برضو عن طريق الفيديوهات دي تعرف اسعار وممكن تسالني في التعليقات آه، عن اسعار موبايلات اجهزه انا برد عليك في اي وقت فانا كده كده موجود وبرد عليك ونبتدي الفيديو